Indudablemente esto es solamente química. Miro tus ojos, beso tu boca, huelo tu toco tu sexo, mis cinco sentidos completos. Cierro los ojos. Ты была с такими, как give me God.